Johann Sebastian Bach. Wenn man seine Kantaten nicht kennt, kennt man Bach nicht. Ich meine, es sind sein Testament. Das sind wirklich ganz, ganz große Kunstwerke. To me, they are the heart of his church works. Wenn man einmal so in diese sehr, sehr tiefe Welt eingeht, dann versteht man viel mehr und sieht man mehr das in Details. Kollegen, die dort äh, auch auftreten, vor denen habe ich große Ehrfurcht. Sofort äh, kritisieren, das ist besser, das ist besser <laughs> oder sowas. Das ist wirklich schlimm für Jungs. I'm sure our approaches will be different, but I think that makes it very enriching uh, for the audience. hier in Leipzig oder in, insbesondere in der äh, Thomaskirche und Nikolaikirche gibt es so viele Leute um Bachsche Musik. Das ist ein Zentrum von dieser Inspiration und Energie und Kraft. This is the space where Bach worked on a regular basis every day of his Leipzig life. So it's very moving. Bach schreibt immer unter seinen Brief, ihr untertäniger Diener, aber wir sollen untertänig sein. Wir sollen sagen, danke Bach, dass wir deine Musik aufführen dürfen und wir sollen uns Mühe geben.